我真的想吐。你还好吗？我想吐。 入座了，妞妞，欢迎来到《s 撒娇 vs First Day，我是撒 a 今天我们来到妞妞的地狱食堂，耶！好，那跟大家介绍一下今天的来宾，那就是老东家妞妞。 这一个东西来做巨大暗黑章鱼烧，只是这个脚架有不撒娇，看来很害怕，好。 <laughs> 有棉花糖、跟芒果干、洋芋片。那我准备的零蛋是香草冰淇淋，太好吃了，整 <laughs> 个都很甜。对，想说那个蛋的时候没吃过甜的，没想到今天的游戏规则是大家的材料是一个一个分配，然后这样子抽的。我的天哪！ <laughs> 最后再抽一个，这个是零酱的。等下自己做完呢，可以这样，咻，就是我抽到谁，他就要吃我做的章鱼烧。 <laughs> 好，我刚刚讲错了，是我转了要吃抽，等一下我抽到谁，我就要吃他的。对，好，那我们开始料理，Go Go。耶，换到我了，我是第二个第二棒，他始功能 Cooking，哈玛丽，哈始，玛丽。 看看我是抽到什么料的呢？来看一下第一个，哦，有点重，哎啊，好的好的好的，吃呢。这个尾鱼叫吃哪？那接下来第二个比刚刚再轻一点，不知道是什么，姜姜哦，哑巴，这个是我们自己的芒果干，天哪，我们自己害到自己了，真的很奇怪哎。哎，不过没关系啊，我们做的，等一下是给别人吃的，所以没关系。 <laughs> 第三个，姜，那你过来，那你过来。 看我觉得好吃哎、很好很好吃。ではたこ焼きを作りたいと思います。ね、たこ焼きを作るのは何年ぶりだろう。えっと日本人はたこ焼きパーティー、たこパするんですけど、大学在台湾，所以台湾人比大学生比较不会在家里就是たこ焼きパーティー，不会在学校排队嘛。这个是妞妈辛苦帮我们准备的，感谢感谢。哦，啊有那个哦，有比较好。 尾鱼皮蛋的有怪的， <laughs> 有怪的真的不同风格的东西。好，那先放这一整颗啦，整颗炸弹投入那个皮蛋的日文叫皮蛋。哦，你刚刚说皮蛋一个皮蛋，其他料就没办法放进去了，太满了，只一直放一下，好，好，好。然后芒果干再放这边，对，炸弹章鱼烧会很的 o 给这个。 <laughs> 很奇怪的场场景，听说做这个巨大章鱼烧好像要二十分钟，我个人也觉得很奇怪。你看这边为什么？天哪！对啊，他在游泳哎，皮蛋在游泳，可能真的是皮蛋在出水吧。皮蛋好像破掉了，皮蛋破掉了，等一下哦，要放回去，放回去，放回去，放回去，放回去。手术失败。好，还手术失败。啊，你看你看，哎，有哎有哎，有漂哎，很漂亮哎，你看你看。 我就整个整个把它翻过来，嘿，太猛了！太强！完了完了完了完了完了，坏了坏了坏了，怎么办啊？好，妞妞来帮我见证我起锅，好，好，会会，看这个我的暗黑大章鱼烧，炸弹，三个愿望一次满足，呃三，耶！哇，冒出来，冒出来，好完成。 大家可以吗？来轮到我了，我本来很期待要转这个地狱转盘，地狱转盘的日文叫“结果ノルディッ因为我是最后一个，我根本没有得选，我就是要新选的。抽到我的很好，好不好？抽到我的超好。 <laughs> 我比较想要做我自己的，我真的很郁闷。

日文叫就说好那个我在这个临死前头还不忘教日文哦，我就是在看那很可怕，你看这个，这个是什么啊？这报真是乱炸一通哎，这个！而且呢，我很可怜，我连酱都没有得选，我现在酱就是只能加这个什么拉拉茶，我天哪！你，你。 谢，哦，牛牛好贴心哦，先帮我准备水。好，那我就好慢的加下去。不要开它，不要开它。我跟你说，斯佩了你也要吃哦。你要跟我同归于尽，同归于尽， <laughs> 同归于尽，你不可以，不可以，你也要跟我一只。目前我看到泡菜 s a u 好，我要吃哦。哦，啊，怎么了？我两步，天哪，我也么备什么？我两步。 太饿了，我真的我们下，也啊好得哦，我留在会反胃。哎，你要吃啊？刚我们已经结束了。跟我尝一口看看。 <laughs> 想要看到我的天堂章鱼烧是谁吃的，可以看这边的资讯栏，还有其他人的制作过程也都可以去看一下哦。那今天我们的影片到这边结束，如果觉得影片有趣，请帮我们按个赞；如果觉得我很可怜，也可以帮我按个赞，帮我分享一下。 好，那其他我们的背景影片在这边，也别忘了订阅，然后订阅旁边有那个小铃铛，按一下，我们每次的新影片都会有通知哦。那我们下期再见，拜拜，拜拜，好想吐，拜拜，天哪。